Thank you. you. Нет. Ah, Fernando. yıl vakası Amerika Boğazı'na gafar halk çok. Sana onluk ehval doş. Akay ramire. Sayı. Zazvan kana. Вон вабрдал дал кышана. Кырера, кырера, убарак казулана. Визени. Така тулуни. Витустани кадар такой хак. Добрый день. Висят читавара, я ватан, я ya я паламачис. Vatan ilikil ara enidayas. Rekel khaz, rekel Kesip halka. Avaz niyet ki. Tekrar ülkenin beki avarayı. Zuhab mı? Avrın gerdi düzgün şerik. Hadizun kadar. Muhammed Baldi. Allahu! Sabdi kadar da Humaniyer Ruhuz dağlar üçülür hıkmez oldu. Yuvan kamera değil kamera hakkı oldu. Rizelim. Kilimini maniyer zaz doğdu. Aklı o ki gerek yuvan verir içki ancak saç öpür oldu. Mani sağ kozuladı kadardaş. Akazdı koy. Zıvın Ama Avadardı güle dağ olsun. Ama o kilime gitmeler. Бикчумари Гюстали Тачари Плата. Ла! Су, молил бы так Шикасурович. Кому? Благода. Благода. Neyi biler, biler. Hadi! Viler,